yang tengok semua tu tua saya cakap apa datang ni kawan susu dah kawin kawan Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Alhamdulillah tinggal menghitung hari kita akan merayakan Eh, hari raya kurban cuy ya hari raya Idul Adha cuy jadi spesial kali ini saya akan mereaksi lagi permintaan korang ya salah satu peminat paling banyak juga di channel NDTK adalah mereaksi Ustadz gitu ya apalagi Ustadz Syamsul Debat gitu ya judul videonya yang akan kita reaksi itu adalah Bos tolong berhenti biar saya pula ganti kalau kita lihat dari judulnya ini cuy di sini kayaknya Ustadz memberikan motivasi atau ceramah tentang keadaan yang ada di tempat kita bekerja gitu ya, tempat eh, perusahaan-perusahaan gitu cuy. Jadi kayaknya di sini Ustadz diundang di tempat ini cuy, perusahaan-perusahaan besar di Malaysia cuy. Oke sebelum kita lanjut videonya cuy, jangan lupa like, komen di bawah cuy ya. Kalau memang video ini uh, banyak memberikan motivasi atau hiburan, orang bisa share ke sosial media yang kalian punya. Dan kalau memang share video saya, tolong cantumkan kreditnya cuy. Oke, okay? dan buat korang yang baru join ke channel NDTK, kalau ingin tengok ya video-video saya mereaksi Ustadz Samsul debat, nanti saya cantumkan di atas sini cuy. Di situ semua eh, ceramah-ceramah uh, Ustadz ya, saya react di situ cuy. Oke, okay, tanpa banyak cakap lagi cuy, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke okay, cuy, videonya udah siap ini cuy, jadi ini durasinya sekali lagi saya cakap ya durasinya panjang cuy jadi kita enjoy aja gitu ya saya juga mereaksi ini tuh memang mengisi kekosongan aja gitu ya disambil saya mendapatkan pengajaran kalau memang kita dapat uh, tertawa itu salah satu bonus buat kita cuy yang terpenting sih sebenarnya pengajaran motivasi yang Ustadz berikan kepada kita apalagi ke orang yang sedang bekerja di sebuah perusahaan cuy oke dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Rajim Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muzlimun. Subhanaka la ilma lana illa ma innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia barisan pengurusan eh pengurusan daripada syarikat pengurusan air Selangor wilayah pengurusan air Selangor. Kuala ah, Hulu Selangor, Kuala ya. Hulu Selangor. Hulu Selangor. Uh, oh, di Selangor ini. Pegawai kaki tangan, tuan-tuan dan puan-puan yang berkesempatan hadir pada hari ini alhamdulillah syukur sangat, sangat Selangor. pagi ini dapat kita bersama-sama dengan tajuk yang paling sombong hari ini eh, paling sombong tajuk yang paling sombong tajuk hebatkah kita kan oh, soalan oh, hebat kita, kita, kan ya? jadi Tajuknya. ini adalah satu kata-kata untuk memberikan dorongan dan motivasi pada diri kita sendiri dan pertama-tamanya lain kali kalau post, uh, ah, tentang profil tu tanyalah PA saya jangan main belasah ambil kat internet eh. Ah. banyak tak betul tu ah. banyak tak betul contohnya lah dilahirkan di kampung Aidedali batu Kiki tak ada kalau dia sebut kampung Aidedali uh, dilahirkan di Aidedali jempol Aidedali mana internet di langkau batu Kiki. tu Wah. batu kikir kan uh, banyak lagi lah kan tapi tak apalah okey lah tu kebanyakannya boleh lah kan boleh lah eh. uh, eh, MC pun dah training beberapa hari kan <laughs> malah okey pula muka surat tu tadi payah nak buka ya <laughs> itu tanda-tanda lah tu tanda-tanda dalam pengucapan awam kan pengucapan awam memang macam tu itu antara benda-benda yang kita kena elak kan ah, tapi InsyaAllah tu dan khusus yang lain lah. Khusus pengucapan awam Cara kita bercakap Jarak dengan mikrofon yeah, yeah. Semua ada Cara kita bercakap Macam mana nak bercakap ni Samsul debat nervous tak? Nervous <laughs> yeah, ya, Betul betul Nervous juga Tetapi dia akan nervous pada 5 minit pertama Tu 5 minit pertama ni penting oh. Untuk kita buang nervous kita Lep, Ada orang dia tak nak mula langsung Oh tak nak lah Fahal aku lah Oh tak apalah kan Bila buat presentation group Sanggup tu Bab-bab aku tulis Tak apa Bab aku tulis Kau present kan kan, berebut nak tulis kan yang penting kita jangan present itu dah lah. macam saya lah biar aku present sebab aku malah tulis sebab aku present ya kan? sebenarnya kita kena tukar mindset kita kan jadi itu sebabnya kita sebagai pekerja kan? sebagai pekerja satu perkara kadang-kadang ada orang cakap aku nak sangat kerja aku dapat kerja kat dekat pengurusan air selangor ni oh, yeah, gila ya, kau ya. aku tak payah fikir apa dah ramai orang cakap macam tu sebelum dapat kerja dapat kerja kau jumpa dengan si senior yang lebih kurang halal daripada perangai kan Contoh, kan? kurang, tak macam senior yang baik okey senior yang mengancam alah alah alah ah, tak ada apa kita kerja sini lah eh. tak ada siapa kacau yeah, yeah. sini okey je kan? ha, kalau ada yang mentaliti macam tu problem tapi kalau ada yang cakap okay, kerja kerja aja insyaAllah sini insyaAllah yang penting apa yang kita nak kerja berkat rezeki yeah. berkat rezeki ada orang gaji gaji tinggi tak cukup apa pasal itu pun sebenarnya boleh kita persoalkan keberkatan rezeki. Betul betul. Kalau lah tiba-tiba orang umum kan hari ni kan, kan siapa yang hadir hari ni? Yang hadir hari ni kita akan bagi kan bank in dalam account masing-masing dalam 300,000 ringgit seorang. Contohlah. <laughs> Jangan jangan minta ini contoh. 300,000. Kan pada kita ush besar tu. Jadi orang yang tak datang Orang yang tak datang dia menyesal habis kenapa lah aku hari ini tak datang. Hmm. Aduh ruginya aku Malahan besok dah ramai dah hantar surat resign Berhenti Sebab dia kata saya nak mulakan hidup baru Ya yeah, ya yeah. Cukuplah saya kerja kat sini Saya nak pengalaman baru Saya nak bercuti Saya nak berehat Saya nak berniaga macam-macam lah Sebab pada kita 300 ribu tu besar Tapi ada setengah orang 300 ribu tu sikit sangat Dia tengah susah tu Kalau dalam bank dia tengah 300 ribu Tengah susah sangat tu Aduh dah tinggal 300 ribu je Ush, Banyak itu Itulah manusia manusia yang mana Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas nescaya dia akan minta lembah yang ketiga tak pernah cukup oh iya iya tak puas kita. ya tu sebabnya kalau kita aku nak sangat kerja aku dapat kerja dekat sini aku tak fikir apa dah pengurusan air selangor aku dapat kerja kat sini aku tak fikir apa dah weh tapi bila masuk punya banyak benda nak fikir <laughs> kalau tak dapat kerja dah kan tak oh nak sibuk nak naik pangkat pula lepas tu marah tak dapat anugerah himat cemerlang Tentu marah kenapa dia je naik pangkat. <laughs> kenapa orang kan dulu iri, masa iri. dah cakap. Allah dah makbulkan lah. Macam kan aku dapat kerja tak payah fikir apa dah. Huh seronok dah. Tak rupanya banyak lagi benda yang kita nak kejar. Satu je. Kalau kita dapat lebih daripada apa yang kita nak. Itu namanya rezeki Allah bagi. Betul. Kalau tak dapat pun rezeki. Sebab ada orang tak boleh dapat rezeki lebih. Lelaki ada yang duit banyak tak boleh jadi apa-apa. Bini pun tak merasa. Sport rim. <laughs> kan? yang disibuk kan tukar telefon yang disibuk kan kau benda-benda lain habiskan. ada girlfriend tambahan <laughs> itu dia tak kadang-kadang ada macam tu ada yang macam tu dia ada duit dia jadi lain perangai dia karakter dia jadi elok lah aku tak ada duit kalau aku boleh kawal perangai aku macam tu kan maknanya maknanya yang paling penting sekali Allah Ta'ala uji tua dengan muda sehat dengan sakit lapang dengan sempit hidup dengan mati kaya dengan Salah. Ha? Allah uji kaya dengan kecukupan. Oh. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup sebenarnya. Kaya dengan miskin. Dia kaya. Kecukupan ya. cukup. Itu ya benar, kecukupan. Kan, kereta kan. Dia pakai kereta, cantik lah. Dia bayar berbulan. 500 tahun pertama. 500, 500, 500. Masuk tahun kelima. Dah mula nak langsai kereta. <laughs> Weh, ini kalau kau tolak ni, harga tinggi lagi ni weh. Saya selalu dapat duit lagi. Ya. Yeah. Okay lah. Dah mula tinjau-tinjau. Kereta ni lawa tak yang? Dah kereta ni lawa tak kereta ni? Lawa tak kereta ni? Lawa kata. Tukar kereta. Tukar kereta. Sebab nak. Kita kena tukar, nak ubah cara kita. Oh, cik. Tukar kereta mahal sikit. Uh, bayaran kali pertama dah boring lah. Aduh, dah start kena bayar. Yang paling best kali waktu, hari jadi. Rotek. Apa? Rotek? Hari jadi kereta rotek serentak pula dengan motosikal tu kan contoh ha jadi itu sebenarnya tu sebab kita kata semua dalam dunia ni kan sementara je sifat dia betul betul tapi dalam tu kita usaha nak jadi manusia yang hebat hebat ni bukan di, di mata manusia tak hebat ni di sisi Allah hmm. kan yang mana dari segi jaga prinsip kita jangan kita cari rezeki yang haram eh kerja macam ni ah ha? kerja kita makan gaji bulan-bulan takkan makan gaji haram soalan yeah, kan ya, ya. itulah bekas uh, timbalan mufti kerajaan negeri sembilan Ustaz Nur Azami Haji Alias dia waktu dia ceramah dulu saya ingat kata-kata dia dia kata persoalan nak ditanya bukan gaji kita ni halal ke tidak yeah. persoalan nak ditanya bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cocok setiap bulan betul betul betul yang kita transfer online setiap bulan tu. macam mana Maknanya kena tengok dari segi kualiti kerja kita. Ya, sejauh mana kita betul-betul bekerja dengan baik. Di hujung nanti saya akan sharekan tentang bagaimanakah rahsia nak menjadi kerja yang hebat ni. Ya, hebatkah kita? Ha. Jadi kena faham betul-betul sebab orang negeri Sembilan ni negeri beradat kan. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia tetapi bukan bergulung pendek panjang dirantangkan memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi kena bantu, faham kan betul-betul. Kan? Yang pertamanya, kita tengok orang selalu sebut pasal integriti. Integriti ni bukan isu rasuah saja. Bila sebut integriti, oh dia rasuah lah tu. Kalau tak integriti, tak semestinya. Datang kerja, pakaian tak semanggah. Kan? Ha, itu makna integriti. Kan? Datang lewat, integriti. Isu integriti. Datang, pakai cap yang berbeza-beza. Integriti kan ada jenis-jenis cap ada yang cap capal ada yang cap capal kesian ai ada cap ikut suka-suka lah ikut suka hati lah kan ha. ada yang pakai topiah ada yang pakai kopiah bantai lah mana-mana bantai, yang lah. sampai lah kan? bantai lah ada eh, tak tak bukan saya kata tak boleh nak masuk saya ini yang orang akan sebut penampilan tu penting orang cakap first datang karakter, orang tahu dah karakter. waktu kita datang temuduga kan kita dah boleh tahu dah orang ni dia tengok job scope dia. Hmm. Macam saya kalau kita jadi panel penemu duga, jawatan apa? Tengok okey jawatan pegawai. Jawatan pegawai undang, pegawai ni ataupun jawatan pembantu takbir. Dia ni kerja kena cek kerja ni pejabat. Kita tengok. Walaupun kena cek kerja dia hanya sebagai pembantu am, pekerja am contohlah kan. Banyak aktiviti-aktiviti luar, kerja-kerja dia banyak kat luar. Faham? Kita akan tengok penampilan dia masuk interview dia akan pakai mengalahkan pegawai waktu <laughs> datang interview. tak ada masalah. Alah kerja ni kau boleh ya sangat pakai apa? Salah tu. Sopan. Memang kena pakai smart. Harus sopan. sebab kesungguhan kita nak dapatkan kerja. Ya, ya. Dan bila masuk, ketuk pintu. Ketuk pintu, tak tap, buka pintu, jangan tu masuk. Assalamualaikum, tu datang. Tak, tu kau masuk. kau. Kau ketuk, Assalamualaikum, tu masuk. Ya, apa? Ketuk, Pak. Assalamualaikum. Tuan, uh, boleh saya masuk? Tentu ah, Baru nampak Oh bagus Ah, sudah datang Sopan Sopan ya. Mereka, mereka, mereka. Datang Bila bersalam Bila bersalam Macam ni tangan dia Out Macam ni salam Bahagian oh, ya, kan orang ya, lain ya. ada nak salam dia Betul ya betul Sebenarnya segi adab Ini tak kan? pengajaran sih cik Salam mesti Firm ya. Pernah menduga etika, boleh Etika Etika ya, macam Sebab dia yang Lebih berautoriti daripada kita Pada ketika itu Kemudian bila Rana dah salam-salam semua, berdiri dekat tepi kursi yang kita nak duduk temu duga ni. Berdiri dulu. Ah, cik boleh saya duduk? Eh, duduklah, duduk. Apa? Berdiri ya, pula. Izin. Sebenarnya nak tengok kita, karakter kita. Orang perempuan, bila duduk, beg tangan jangan letak dekat dekat dekat peha. Kena letak dekat bawah sebelah kanan. Jangan kau tanya kenapa tak letak sebelah kiri. Memang dah tu panturan. <laughs> Ya. Aku pun tak payah jawab tu. Letak bawah sebelah kanan lepas tu kaki jangan bersilang tangan jangan yeah. Ya. ni interview bila interview tangan macam ni je dekat dekat atas ataupun letak je macam tu semua nah, kan ini penting ini Ji dan paling best sekali uh, sila perkenalkan diri alamak perkenalkan diri pun payah saya ni simple je eh, om eh, eh, kan nak tahu simple ke tak nampak tak benda tu karakter tu semua dia akan kira dia ni bersungguh tak dia ni jenis sekarang dia test katalah awak tiba-tiba hari Sabtu awak kena datang kerja macam mana oh kalau saya ada hal saya akan usahakan lah tuan sebab kerja macam mana pun kerja ni penting saya akan merendah merendah gitu je ha, kalau dah hari Sabtu kan kadang-kadang mungkin saya kat luar ke saya akan cubalah mana lah kalau tak jauh saya akan tu terang lah cakap saya tak boleh ya, jujur dia nak ya. tahu sikap kita ya, eh, saya okey ya. saya dulu kerja kilang tak cuti-cuti Farhal oh, sebelum sebelum dapat kerja sebelum ya dapat kerja anak mengagam anak mak mentua mengagam semua tak boleh itu tak boleh ini tak boleh macam-macam hal dalam ramai-ramai yang tak ada masalah nak datang kerja paling teruk MC yang paling teruk cuti adalah golongan muda ya yeah. Yang baru-baru kerja dah tahu klinik mana, dia akan akan pergi minta MC. Orang-orang lama kurang, percaya cakap saya. Orang lama kalau tak sihat pun, dia masuk lambat sikit sebab dia pergi jumpa doktor nak buat check up pahala. Petang dia masuk. Ataupun pagi dia rasa tak sihat badan, dia kerja dulu tengah hari baru dia pergi klinik. Pengalaman Itu style orang eh. dulu-dulu. Orang sekarang, budak-budak sekarang yang Gen Y ni, <laughs> kan? Malam ni dia dah tahu dah sok dia tak sihat. <laughs> dia dah tahu. Betul ke tak betul? Tanya pengurusan, betul kan? Ha, angguk. Ah, dia tak aku tahu lah. Aku nak muka pun aku tahu. <laughs> Udah diniatkan gitu ya. Saya dulu jadi pengarah undang 80 penguasa. Pengurusan seko aku tahu perangai dia. Kalau datang cara, Assalamualaikum cik. Oh cik lama tak jumpa. Aku tahu dia nak minta cuti. Aku tahu. <laughs> Oh, badan dia apa semua dah tahu lah itu itu kau kena jadi bos dulu kau faham dia punya cara dia bawa file tinggi yang pegawai yang kanan sikit hmm. dia bukan pegawai tinggi bukan kanan dia bawa file tinggi bawah tu barang cuti <laughs> macam dia cerita dia selip lah. di lah bawah ni, ah, tu tak ni tak nak sign okay. dia makin berdebar ni sebab file makin rendah bos tengok oh, okay, okay, okay. ni okay, okay, okay, right. ini, ini oh, okay, okay, okay, okay. Pap, lepas tu oh, ah, baru teringat ha, kan baru teringat memang kau tak bos sekali memang tak tahu Ya, ah, itu semua tu. Dan yang paling best kali sebelum jumpa bos, dia tak tahu jumpa bos. Dia pergi bilik wahyu dulu. Bilik wahyu? Dia tanya PA dia. Tanya PA bos tu. Pembantu oh, bos iya, kan. Iya, ya. keluar kan. Pembantu bos. Bos okey tak? Kau nak minta apa-apa jangan minta gini. Ya, mut, mut, mut. Kau minta apa-apa memang tak dapat ni. Mut, dia tak elok ni. Kadang-kadang ah, macam tu. Dia minta wahyu dulu. Ya, terkadang mut juga sih. Hari ni okey, okey. Hari ni mood okey. Pergi, pergi masuk. Minta cuti sehari. Ya, Ustaz, sehari cukup ke sehari? Dua hari lah cuti. Wah, bos macam tu kan. Mood dia tengah elok lah tu. Kan, ha, macam tu lah. Jadi, apa-apa pun, integriti. dengan cara kita bercakap. Kadang-kadang integriti ni ada juga berkaitan dengan adab. Adab, ya. Adab cara kita bercakap, cara kita bertutur. Orang akan senang. Walaupun kita kerja tak seberapa kan pun. Berbercakap tu. InsyaAllah saya cuba usahakan. Ya. Cik nak bila tu kalau boleh? Kalau boleh besok ni. Um, saya cuba sebaik mungkin. Seminggu pun siap. Buat dah cakap macam cakap macam seminggu Orang cakap adalah Tapi bab adab ni kuranglah menyakitkan hati kan Sebenarnya tu kita kena, kena faham Adab ni penting Adab sangat penting sebab dia kata kan makan sirih berpinang tidak pinang ada di kota Melaka makan sirih mengenyang tidak tegah dek budi dengan bahasa budi bahasa cara budi bahasa dan salah satu tanda kita berterima kasih bersyukur kepada Allah adalah dengan bekerja bersungguh-sungguh <laughs> Langsung down. Tak sebab sebab <laughs> ingat tak saya sebut awal tadi? Allah uji kaya dengan kecukupan. Ya, yeah, kecukupan sih. Cuman. Mak ayah kita dulu tak ada masalah pun pergi kerja jalan kaki. Betul, betul. Tak ada masalah pun naik basikal. Basikal tu kira senang lah tu orang dulu. Berjalan kaki dengan hujan, dengan panasnya. Masih di kampung saya masih begitu, cuy. Nah, eh, lepas tu dah senang sikit dah ada motor. Oh, motor kau cantik. Weh, tak, tak cukup cantik. Orang tu naik kereta. Tak pernah selesai. Tak pernah selesai. Saya naik flight, saya kata saya naik flight pergi ke ke Kelantan, Kota Baru. Sejam naik flight kan. Ada yang cakap, kecil lah kau bang. Uh, menyampah je kan. Kecil. Nampak, bila orang tak bersyukur dia macam tu. Syukurlah naik kau bang sejam sampai. Kan, cuba tinjau Allah. Kalau nampak orang naik bas, bas express. Daripada Seremban pergi ke Kelantan. Dari sini pergi Kelantan berapa jam? 7-8 jam kan? 7-8 jam. Ush. Ada satu bah tu cepat 6 jam. Berhenti sekali je kencing. Itu pun reba je kencing. Apa? Reba? Wah, berhenti kuap dah lagi. Dia kencing je. Pap, sambung bawa lagi. Gila. Orang lain datang ke kepit. Datang ke kepit. Reba apa? Memang ada macam tu. Buru-buru. Ha, ada satu bah pasien gila betul. Dia je kencing. Kau orang lain nak kencing dengan ni. Sampai dekat dekat sesembah tu. Lari nak terbarai rasa dah. Terbarai. Ha, orang naik bas pula. Hei, lambatlah bas ni. Tak, syukur sebab naik bas. Boleh tidur. Betul, betul. Tergantung Saya antuk, suka naik bas, bas oh. Belum, belum, belum, belum, belum. Tinjau dekat tingkap, nampak pula orang yang naik kereta. Oh, sian yang bawa kereta. Ya, tak percaya tanya lelaki. Ya. Jangan tanya perempuan. Tak usah lah. Ya ya, ya, ya, ya. Eh, eh, eh. Oh, Allah. Kan? Kan, dia bukan main lagi kan. Ustaz masa naik kereta tu bukan main ni kau tengok bila sampai dekat dah 2-3 jam sengit-sengit tu dong hmm. hilang keayuan realita ah, dah sampai dah sampai dah Cucu-cucunya. oh, mana tudung saya mana tudung sampai kaki melawat pakai kaki lah teruk betul contoh lah realita orang naik kereta pun syukur sebab dapat berteduh pada hujan dan panas tengok orang naik motor Ah, siapa yang kampung dia jauh-jauh daripada Kuala Kubu. Realis. Tak ada orang yang dekat kampung dengan Kuala Kubu ni. Kalau luar daripada luar daripada Kuala Kubu ni memang jauh lah. Kan? Perak jauh, Seremban jauh, Johor lagi lah. Ya Allah. Johor Bukan jauh. Bukan matu dah, tumbuh pokok saya petik buah. <laughs> Eh, bukan senang kan naik motor. Allah Akbar. Orang naik motor syukur sebab apa laju. Berbanding orang naik basikal. Oh, Allah siannya, Kesian. Kadang-kadang naik bukit tu dia yang pikul basikal. <laughs> Betul. Tapi syukur. <laughs> Itu keren. Pas tanjakan ya dia yang pikul. bawa orang naik basikal, tak belum pernah lagi roblok polis tahan. Berhenti-berhenti, mana lesen basikal? Tak ada. Silap-silap dia sama polis kering kering kering kering tu. Tak nak lari pun hajar kau jalan. Orang naik basikal syukur sebab orang tu jalan kaki. Orang jalan kaki syukur sebab masih belum jalan. Orang tu dah terbaring. Orang yang terbaring syukur sebab masih hidup. Orang tu dah mati. Orang yang dah mati? Tak ada, habis abang. Tak ada syukur dah. Syukurlah dah mati kan. Dah, dah, dah. dah habis lah. Dah nak beritahu. Macam itulah lapisan cara kita nak belajar tentang erti syukur. Iya, yeah, ya. Yeah. Itu sebabnya dalam hidup kita ni kan. Mulai dari pesawat ya, nak berjaya, dia. Sampai... Nak berjaya. Lima perkara tak boleh elak. Meninggal. Pertama, dia memerlukan proses. Makan masa. Makan masa. Sekarang ni umur, katalah dah umur... Sekarang berapa? Memang umur apa dah bang? Dah 30. 30. Dia akan cakap, Ya Allah, kejap. 30. Masih muda ya. Dia masuk yang ketiga dia dah rasa lain macam. Orang masuk empat lagi lah macam. Ma, lima masa tu dah semacam lah. Lima dah semacam. semacam. <laughs> Ha, kan? Yang lima puluh, lima puluh lima, enam puluh dah macam-macam. Ha, kan? Betul. Dia rasa tu masa tiga puluh tahun tu dia akan cakap lah. Masa semalam je aku belajar. Semalam bergaduh dengan cikgu. Ponteng kelah kena rotan. Contohlah. Jadi sebenarnya akhirnya itulah yang menjadikan kita manusia kita cerita balik dengan anak kita. Oh ya ya. Kita ya, ya, kita. Ya. Pengalaman Ayah dulu pengalaman. waktu belajar dulu bukan senang cik. Ayah dulu kadang-kadang sampai sampai satu tahap kita rendah diri cakap dengan anak. <coughs> Ayah dulu tak belajar rajin, ayah kerja susah. Contohlah. Kan? Ayah tak nak anak ayah jadi macam ayah. Belajar je rajin. Kan, Kejarlah kejayaan apa yang kau nak. Sekarang dunia ni terbentang luas untuk anak ayah ni. Apa nak beritahu ayah akan cuba usahakan tapi tolong belajar besar kat anak-anak kan sebab apa sebab proses tu mendewasakan kita betul betul banget dia sebenarnya tu sebab dia kata dalam satu pepatah Jawa dia menyebut The beauty of success is not the achievement. <laughs> pepatah Jawa. Ah, but the journey macam tu. Keindahan sesuatu kejayaan itu bukan pencapaiannya tapi perjalanannya. Dulu kita tolong mak kita berniaga, tolong mak ayah kita bekerja, pergi ke kebun. Benda tu proses. Sebelum kerja ni yang kerja sekarang makan gaji yang dah tetap apa semua ni. Sebelum ni kerjanya macam ada yang kerja bawa lori, ada kerja jadi kelendan, ada yang kerja tukar cuci kereta. Betul. Ada yang cuci pinggan mangkuk dekat kilang. Saya kena prosesnya tu. memang sih. Saya kerja cuci pinggan mangkuk kan baru tahu rasa. Saya dulu bila dekat universiti, asal cuti semester je pergi kerja. Cari hmm. kerja kan tak, tak nak sebab yuran UiTM universiti yang paling murah dalam dunia. Jadi yuran dia tu kita boleh collect lah kalau kita kerja sebulan dua bulan boleh dapat dah duit yuran duit belanja sikit. So saya boleh saya kerja basuh pinggan kat kilang ah, <laughs> basuh tray kat kilang tu. Pekerja kilang ni bila dia lalu terutama yang Melayu macam ni dia lempar ta. <laughs> Dia lempar kita tengah cuci ni. Oh, oh ya. Macam lah. Tu sebab Imam Syafi'i ada sebut kalau kita tak nak belajar kita kena tahan pedihnya kebodohan. yang Dianggap oleh orang. Yang anggap kita ni macam tu teruk lah tu. Tak beremu tak belajar. Orang akan anggap macam tu walaupun kita belajar. Itu sebab penting. Eh, penting tu. At least you all dah ada. Bila saya tahu, bila interview tu tanya, kenapa nak kerja dengan pengusaha dari Selangor ni? Apa soal? Hmm. Ah, sebab terjamin. Oh, terjamin eh? Apa terjamin? Boleh buat loan. <laughs> Aku pun tak faham apa perkaitan jaminan dengan boleh buat loan. Tak faham betul. Buat Kebanyakan jawapan. Buat loan itu apa ya? Loan? jawapan kebanyakan orang kan menanggung hutang orang perempuan pula biar lelaki kita banyak hutang dia tak ada sibuk cari perempuan lain macam tu pula kau jangan ingat macam tu eh orang perempuan dia kalau dia nak tu dia nak juga tak kira lah dia hutang banyak ke tidak tu ah. ada tu dia setuju bang buat lah loan kereta bang buat lah loan ni dia kononnya bila lelaki duit banyak ada hutang dah banyak jadi dia hutang tak fikir duit dia nak belanja nak cari perempuan lain jadi kalau Allah bagi memang kita tak lelak. Betul betul sekali. Hmm, ya, tiba-tiba bekas kekasih jumpa balik. Eh, ya kerja kat mana sekarang? Ha. Alah takkan dia nak kat laki aku Dia kerja biasa-biasa je yeah. Ha, dia kata biasa-biasa Eh saya dekat Pusat Nair Selangor Habis kau ingat semua perempuan ni Memang nak cari yang pangkat tinggi-tinggi Kan I tak kisah I tak pandang rupa dan pangkat I just not you je dalam hidup I. Macam. Ah, bagi tahu. Itu <laughs> sebab bahaya, jangan don't, don't take things for granted. Tolong jaga suami lah elok. Layan dia. <laughs> orang lelaki ni jaga mata, jaga hidung dia, jaga telinga dia, jaga perut dia settle. Jaga mata, pakai lelawak. Betul. Kau pakai lelawak kat pejabat. Pakai lelawak nak pergi jamuan. Tapi kat rumah, OOS out of service bila dia hate dengan lelaki-lelaki pun hate sekali lawa-lawa pakai betul jangan kompromi makeup lah lawa Ya, yeah, gimana ni make up? Ya, ya, ya, sangat ni gimana ni lipat kain eh, bayang tu lipat kain lipat kain ini muka macam singa terlepas Contoh lah kan. Jaga mata, jaga hidung, wangi-wangi. Wangi-wangi. Wangi-wangian. Bukan, ni saya cakap ni bukan perempuannya, suami pun sama. Ya, wangi. Wangi-wangi. Jangan. Ha, wangi badan, kan? bau badan. Kemudian ketiga, jaga telinga. Cakap benda yang isteri, cakap benda yang suami suka. Ya. Dan yang keempat, jaga perut. Jaga selera makan dia tu. Suami kadang makan, dia gemar makan apa? Dia gemar makan mie kari, Mikari kari kak kia buatlah mi kari kak kia dia gemar nasi goreng nasi goreng ayam senang buatlah dia gemar apa lagi eh, nasi uh, kerabu buat nasi kerabu kita kena jaga yang yang dia gemar bang hari ni kan saya masak lauk kegemaran abang si apa dia telur sak kicap ha? <laughs> telur sak kicap eh, jangan kau lah tu lau aku tu favoritnya ustaz ya hari ni sebagai lauk ke mana nambah pagi telur dada tengah hari telur sak kicap <laughs> malam telur telur apa telur mentok ke bau cair ya Allah hanyi mulut kawan tu itu. <laughs> telur setelur telur lepas pagi mereka malam telur Umat, habis satu teri telur tak ada lah, maksudnya kita tahu dah. Ha, kita tahu dah. Kau yang kamera kau ni segan-segan benda tadi besar. Kau jap sana, kau jap sini. Kau nak bawa-bawa rasanya. Lah kan payah pun. <laughs> <laughs> Cari view itu Ustaz. Kan kena pergi adjust ke tu? Kena kena kena adjust ke tu? Angle, angle, angle. Daripada jauh, bosah tungau kan mah apa pun. Tu kan? Tu macam ni, ah. roket-roket letak mah. Tak apalah tengah buat live ah ha, dengar kan kejap kan, dah betul <laughs> yang ni siapkan sofa ni apa ni waktu aku takut saya nak ceramah duduk lah oh. samsung debat ni dia tinggi jadi yeah. kalau dia duduk sekarang macam menyangkung <laughs> orang yang mencamah yang dah tua-tua sikit kau bagi dia duduk sofa kan pernah saya dengar tadi kau orang mengumpik pun aku dengar lalu <laughs> diam aja Wei wei, dia ni kita ambil gambar, ambil gambar. Dulu, dulu, dulu. Aku dengar cakap tadi. Tinggi weh, tinggi weh seorang kan. Macam OKU kau buat aku kan. kan? Jadi proses, satu proses. Yang kedua, nak berjaya, kita kena ada komitmen. Kena ada komitmen. komitmen ya. kita jangan ingat tau, alah kerja aku biasa-biasa komitmen. Salah. Syarikat air ni yang lah, banyak sekali problem di negeri lain. Eh, bukan bising Kau cerita dah tersentap sikit kan Dengan attitude Kau pergi Masa pahit pecah Lepas tu kau tak kemahkan balik Lepas tu kata ah, Memang lah kita hanya ni je Buat ni je Betulkan tu je Sakat tu kita biarlah ha, kan? Nah, ha, tu dia Cerita dia Orang komplain Macam tu juga macam pengusaha sesuatu pejal pun orang komplain kan dia mesin rumput dia biar aje rumput tu dia tak sapu dan <laughs> bayar lah, bayar pula <laughs> tu belum cerita lagi lepak-lepak lama-lama lambat balik pejabat kan contohlah so saya kata benda, benda berlaku kat negeri lain dekat sini tak terutama hulu selangor tak ada tak ada aduan macam tu benda ni sebenarnya komitmen komitmen tidak semestinya efek pada gaji kita betul gaji kita macam tu je betul kalau naik pun adalah kenaikan tahunan sebanyak mungkin dalam 60 ke 100 ringgit satu setengah mungkin lah tapi tetapi maksud dia komitmen ni sebenarnya keberkatan tu pada apa yang kita dapat dalam keluarga kita dalam kehidupan kita tu penting duit banyak tak bahagia pun guna tentang jangan ajar anak isteri keluarga kita tentang kaya tapi ajar mereka tentang bahagia kerana satu hari nanti kita akan sedar Bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Asyik. Ini, ini, ini, ini lah, ya. kalimatnya ini. Mandip lah. Jangan Bukan semua boleh dinilai dengan anak harganya. Duit banyak. Tapi kalau suami tak ada ya. di sisi, apa guna? Betul. Kan? Suami sibuk menjang ceramah sana, ceramah sini. kan? Ceramah-ceramah <laughs> ngadap bini orang. Bini sendiri tinggal. Contoh, saya tak cakap sesiapa. Ini contoh anak pun jarang-jarang bersama dengan anak kan jadi itulah dia pengorbanan tapi komitmen sebab demi mencari rezeki yang halal yang ketiga fokus pada kerja benda yang tak ada kena dengan kerja jangan buat waktu kerja benda ni akan bagi kesan pada keberkatan rezeki kita hmm, kita buat okay. benda lain lepak minum minum boleh minum boleh tapi perlu ke kebelamaan-lamaan <laughs> kau tahu dah kau tak lelek lu <laughs> ini setan sekor kan lelek lah. terlalu lama tapi minum tapi ini <laughs> dan sebagai bos sebagai pengarah dulu sampai saya jadi bos Allah membagi saya diri ke enam mana tempat saya teraga nak pergi minum bagi itu mesti saya jumpa staff saya oh. bila saya sampai satu grup pokok kuasa tengah duduk saya sampai. Assalamualaikum. <laughs> Eh, bos. Oh, kita nak sudah ni. Air penuh ni. <laughs> eh, pula. Ambil. Kita nak sudah. Lah. Ini air kedua ni je. Air kedua. Kalau kau betul tak payah takut. Minum. Habiskan air tu. Ngeles lah. Tuhan tunjuk. Nampak tak? Fokus pada kerja kita benda yang sepatutnya kita boleh buat contohnya kita boleh repair tiga tempat tapi kita buat dua tempat aja berdosa sebab betul tengok-tengok juga benda tu kalau ikut kapasiti biasa kita boleh buat tiga kita buat dua je dia menyebabkan yang ni tertambah pula dengan tunggakan kerja yang lain besok berdosa sebab dengan sengaja sebab benda tu amanah yang patut boleh siap cepat kita siapkan lambat dan menyusahkan orang lain contohnya ada kesan pula Nabi sebut khairun nas anfa'hum linnas Nabi kata apa? Nabi kata Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu dia perbuat dalam keadaan yang baik teliti dan sempurna ya, bukan main cincai-cincai <laughs> bukan sekadar buat bukannya asbol. tu asbol, asal boleh asal boleh ya. hmm. <laughs> asbul janji siap okey lah tu daripada aku biar aku dah buat okey tu dia kata kan nah, jadi standard macam tu tak nak kita penat dah orang menyalahkan orang Islam ni kerja teruk orang Melayu Islam sebenarnya bukan Islam kerja teruk orang Melayu kerja teruk kontraktor buat kerja kat rumah kita sakit hati dengan kontraktor Melayu bukan kontraktor Islam kalau Islam tak macam tu semua Islam tadi Allah Ta'ala dah Nabi dah sebut Allah Ta'ala sangat suka hamba yang buat satu keadaan baik teliti sempurna ada kontraktor Melayu buat kerja kat rumah saya tu dia pasang <laughs> bumbu kan dia tebuk zrap zrap zrap dia tebuk tebuk kan sebelum nak pasang oning tu kan sekali dah pasang oning tu rupanya Lubang skru tu tak pakai. <laughs> Salah. Salah target kau punya. Orang letaklah bubung tu. Dulu kau tembak kan? Tak. Lepas tu jadi pump. Jadi itu tak apa Ustaz. Tutup je dengan skru lain. Bila hujan, menitik-nitik. Tu kata tu. Kan? Melaluan air kan? kan? Sap. Dah pasang kebetulan hujan. Hujan, jom kita tengok. Okey tak air turun? tak turun naik air tu pergi mana wah oh, dahsyat kau punya kata ni kau pakai kata jenis apa ni memang ezop dia talan tu hujan tu air hujan tu apa meresap kan apa rupanya bertakut Menam. kat tengah Menam. sebab tak timbang air dia betul-betul kan kecondongan dia tu dia tak cek betul-betul oh, tak susah tu ustaz dia tebuk tengah tu dia harah majiran ustaz uning lawan sebelah kau pula hotak kau sekarang Itulah dia kontrak Melayu. <laughs> Tapi sebenarnya bukan Islam. Kalau Islam lain. Kalau Islam bukan itu standarnya buat betul-betul. Dia orang cakap baguslah kualiti dia. Kerja dia bagus. Masa saya terlibat dengan program My House. Program repair rumah orang susah kan TV Hijrah kan. Shooting buat dekat Jelebu. Ada seorang kontraktor Melayu Islam. Muda budak dia. Dia buat kerja cantik, kemas, tak kira, tak apalah, yang ni saya tambah lah, tak apalah, itu tak kira lah, saya buat lah. Dia buat rumah makcik tu cantik, Kemudian kita ada dua tiga projek rumah kita nak bagi kat dia nak minta dia, eh tak apalah bagilah orang lain takut saya tak terkejar. Itu cara dia. Maknanya dia tahu dia takut tak terkejar. Betul betul. Yang kawan-kawan kita yang kita kena ah, eh, boleh boleh tak ada hal bagi je lepas tu tak siap dia nantilah sibuk benda lain betul tak? Itulah perangai dia. Cik, saya agak faham dengan apa yang Ustaz cakap ya dari segi apa namanya kontraktor seperti itu karena saya sekolah eh, SMK itu Uh, di bidang ini cuy. Itulah sikap yang merosakkan nama baik orang Melayu Islam ni tuan. Ha, ah, menipu je. Ha. Tak ada Cina lagi nak Mengam Melayu, menipu dengan Melayu. Dan <laughs> tu je lah. Kan? Melayu. fokus. Yang keempat nak berjaya. Kena ada apa? Kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Nah, Maknanya disiplin kena ada. Disiplin. Disiplin. Pukul 8.20, 8.30 dah sampai. Nampak tak? So bila Samsul Bat sampai tu Dah sambut Bagus Tahu dah nak bawa dia Duduk dulu Minum kat mana ke Tak ada Dia biar aku seorang-seorang situ contoh lah Aku tunggu ni Aku ni tak ada ke siapa nak ajar Aku at least minum lah Minum air kosong Kamu lah Tak ada Contoh Kayaknya sungkan uh. gitu ya Samsul Bat ni memang jarang lambat Dia memang awal atau on time. Kalau lambat dia beritahu. Ini contohlah. Hmm, saya okey je. Tapi mujur tak terpah lah telefon aku dah ngantuk tadi tu. Menunggu. Kan? Tak ada apa-apa ke? Seorang je lah tadi yang datang. Siapa yang beritahu saya tadi? Ah, pengurus apa ni tak dapat datang dia. Dia tak sihat. Siapa jumpa saya tadi? Siapa punya, punya lah saya dah tak ingat muka saya tu. Eh, yang jumpa ah, tadi. Ah, pun tak dapat datang. Saya tak sihat kan? Nanti sampaikan salam pada dia balik. Dia je lah seorang yang menghiburkan aku sekejap. Lepas tu dia aku seorang-seorang kat situ. Tak ada ke seorang? jadi ah, tadi daripada mana Ustaz? Eh, eh, tanyalah aku ni ha. Aduh, kuat kuat. Sungkan. Tak apalah. Nak buat macam mana? Bagai macam masing kan? tu belum cerita lagi. Kejap parking depan, kejap parking sini. Aku tak tahu parking mana. tak, sama-sama debat ni akan sebut semua lantak kau. <laughs> tak adalah macam tu disiplin kena jaga disiplin yeah. kan maknanya tu sebab tadi duduk tu jaga disiplin lah tu oh. dah dia tak cakap ke mana aku duduk lah situ kan itu yang bila tiba-tiba berpantun MC tadi oh apa benda macam mana pantun mula tadi macam tu dia berpantun ni tu okey dah nak start dah ok lah tu Dah nak start dah. Ha, tu yang aku oh, nasib baiklah. Terima kasihlah banyak kepada MC telah menyelamatkan keadaan. Terima kasih banyak. Ha, kan? Dan begitu juga yang kelima yang penting kena ada adalah keberterusan istiqamah. Kita tak boleh hari rajin, besok malas, tak boleh. So kelima-lima ni kena ada. Kalau anak kita periksa pun, lima-lima tu kena ada. Proses yang panjang, komitmen, fokus, disiplin dan juga konsisten nah, istiqamah. Ini Jadi mana kalau anak kita je. belajar, dik kau nak belajar, kau, kau nak berjaya dik, kau kena belajar berterusan. Kau tak boleh last last minute, kau tak boleh kejap belajar, kejap kau main, main tak boleh. Kalau tak fokus pun tak boleh berjaya. Tak ada komitmen, tak nak pergi kelas, tak nak pergi tuition, memang tak akan berjaya. Hmm. Disiplin tak ada. Dia okey belajar okey. Tapi dekat sekolah dia belasah budak, bully budak contoh. Kena tangkap, <laughs> kena gantung 2 minggu. Habis. Problem. Dan akhir sekali konsistensi tak ada, istiqomah tak ada pun yeah. susah. Dan hari ini nilai-nilai baik yang kena ada pada orang yang hebat sebagai pekerja. Pertama, jujur. Nah, ini jujur. sih yang paling penting sih. Jujur. jujur Kalau jujur. memang jenis tak ingat, salin tu jujur. <laughs> Faham? Nah, ni tak. Kau dah lah tak ingat. Patut kau gelak-gelak, kau wah wah wah. Kau tak salin. Kemudian ah, macam mana macam siapa berjamah tadi Samsul debat. Okey dia jamah. Okey dia cerita apa? Sama aja. Dah kau tak salin. <laughs> Memanglah sama aja. Kan? Tu kat ada. Tapi lah saya tengok zaman Nabi dulu ada seorang nama seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni dia tak payah salin dia tak payah apa. Bila dia dengar Nabi cakap dia terus ingat. Oh memori. Nabi sebut dia terus ingat. Dan Abu Hurairah boleh mengulang balik apa yang Nabi sebut waktu Nabi hidup. Wah, ha, ini Abu Hurairah paling banyak sekali menghafal hadis-hadis dan ayat-ayat Quran. Jadi, yang tak menyalin ni saya anggap bersaudara dengan Abu Hurairah. Macam lah. ah, itulah. Ha itulah poin dia. Ha macam ni. Jadi nampaknya masih lagi tak sedar nampaknya saya sebut. Jadi jadi sebenarnya penting. Pertamanya kejujuran. Kita kena jujur. Nah, ini sih, ha, tapi jujur tak apa itu. tak salin tak apa. Saya tahu jawapan tak apa. Saya, kita tengok balik rakaman tu. Yalah okey okey. Nah. Live tu kita boleh ulang-ulang kan. Nah, jujur. Tak tahu buat cara tak tahu. Tak faham cakap tak faham. Jujur jangan menipu dalam kerja jujur jangan menipu dalam tuntutan duit dalam bekerja. Nah ini pasal duit. tuntutan tuntutan mileage overtime jangan tipu keberkatannya tak ada. Keluarga rumah tangga porak peranda anak jadi masalah anak jadi tantrum anak jadi cari pasal anak kuang hajar biadab dan sebagainya. Perumahnya bermula daripada hasil yang kita buat balik bagi makan pada anak isteri keluarga Wah. kita. Itu pertama, jujur. Yang kedua, accountability. Apa maksud accountability? Kebertanggungjawaban. Oh, Dalam bekerja kena ada tanggungjawab. Ya, kena ada tanggungjawab. Jangan jadi bangau oh bangau. Bangau oh bangau kenapa engkau kurus? Kenapa bangau kurus? Karena tidak makan. Ikan tak timbul. Oh, kenapa oh, ikan, ikan tak timbul? Umur panjang besar, umur banyak. Mengapa apa? Umur panjang sangat besar? Kerbau tak makan. Perempuan jawab kerbau tak makan. Apa? Kerbau tak makan. Okey, hmm. kerbau tak makan kenapa lagi? Perut sakit. Perut ya, sakit, kenapa? Umat. Nasi mentah besar Kayu api basah. Kayu ya, api ya, basah pasal. Basah. Hujan. Hujan turun. Hujan turun kenapa? Kata panggil. Kata panggil kenapa? Nah. Jadi tanya. Ha. Lah. <laughs> Bukannya anda semua hafal lagu tu Aku saja ya teh beriria punya Berebut jawab Kayu api, kayu api, kayu api Walaupun jawapan tu banyak yang tak logik Kau jawab ke? Sejak bila hujan turun Mak kata panggil je kau? Iya, ya. banyak betul kata waktu banjir syalam itu Lagu itu banyak yang tak logis ya. Kan. Ha, kayu api basahnya bila? Sejak bila lembu ni pandai makan nasi macam tu? <laughs> Makan nasi mentah pula tu. Kayu api basah. Perut sakit ambil tiger bump settle. Kan? Tapi kita tetap jawab. Akhirnya, dalam banyak-banyak tu, ada satu je pihak yang accountable. Iaitu ular. Ular kata. Kita tanya dia, kenapa kau nak makan kata? Dah memang ya, makanan ya, aku. Ya, makanannya. Ini yang real. Dia real tanya memang makanan aku. So what? <laughs> Ya, yeah, so what? Ada tak soalan lepas tu? Orang tak tanya dah. Sebab dia mengaku. Nama kau makan? Dia memang makan aku. Betul lah, betul ya. Itu sebabnya anak-anak kita ikut pangai kita. Kenapa tak siap kerja sekolah? Dia ambil buku saya. Oh. Kenapa kau ambil buku dia? Dah dia bagi. Kau bagi Ustaz? Dia minta. anak kita mewarisi penyakit kita. Kenapa oh, sekolah ya, ya, sini? Ya. Mak suruh. Asal sok kau? Ayah hisap. Mbak tak semua salah orang tak pernah nak ambil responsibility sendiri. Accountability tak ada. Kenapa tak siap kerja ni Amir? Mana Amir? <laughs> Tepat depan aku. Contoh lah. Kenapa tak siap kerja ni Amir? Minta maaf tuan. Saya memang semalam memang saya dah buat. Saya tak sempat. Saya minta maaf. Saya memang dah, saya dah buat tapi tak sempat. Tanggungjawab. Tu tanggungjawab dengan dia. Memang salah saya. Saya memang nak buat lah. Tapi masa tu si Azrul ada Azrul? Mana Azrul? <laughs> Ada lagi. Si Azrul lah cakap, tak apa dia, besok-besok boleh buat. Ha, contoh kan. Yang Azrul kata, mana ada, benda je. Nampak lah kan, tak settle. Tanggungjawab. Pakai nama sama eh. okay. tapi ada orang. Seterusnya apa? Seterusnya ukhwah, jaga hubungan satu dengan yang lain. Nah, Jaga hubungan satu dengan kita ni satu, satu organisasi. Jangan saling jatuh menjatuhkan dia ni dia tak guna dia ni, ni tak boleh pakai dia banyak. ni hasut bos ni ni tak baik ni tak baik oh itu kata kau jangan main-main kau jangan cakap apa-apa dengan dia dengan bos tu macam peheki pehekanan oh tu jantung tu kau jangan main-main so, buah pinggang paru-paru semua ada istilah dia baik dengan bos maka bos siapa pelayan bos dia. Aduh, tak boleh pula tegur bos. Aduh. <laughs> mak buka pintu nampak. Macam-macam. Sebenarnya, jangan. Sebab contoh, eh, kalau kita tengok. Macam kementerian-kementerian. Jabatan-jabatan yang kena kes rasuah. Tak usah tipu lah. Jabatan you all pun ada. Mungkin ada unsur-unsur tu. Cuma mungkin tak ramai dan mungkin tak besar. Mungkin. Ya. Hati-hati. Yeah. Sebab itu saya kata, puncanya kejatuhan orang tu kena sampai SPRM masuk, bukan punca orang luar. Dalaman sendiri. Oh. Yang nak jatuh menjatuhkan satu sama lain. Akhirnya kesannya apa? Silap-silap organisasi tu yang terkena tutup. Semua orang tak licik cip makan. Itu sebab saya pernah bagi talk tentang integriti. Bicara integriti, noktah bertindih apabila kain telondeh tajuk dia. Apa? Apa pasal kain telunai tu? Contoh kain, nampak dekat buku lali, katalah buku lali kaki kita tu nampak ada ruam. Makin lama, makin besar, makin besar. Settlekan cepat. Ubatkan cepat. Jangan kita biarkan. Kita biar dia merebak, merebak, merebak. Akhirnya orang ketiga nampak. Doktor pakar nampak. Woi, saya takut mesti dah merebak. Itu dia londehkan kain. Langsung jumpa semua penyakit-penyakit lain. Yang oh. tak sepatutnya oh. jumpa. Itu sebab kena jaga satu dengan yang lain. Aku dengar urusan air Selangor kat Ulu Selangor ni problem eh staff-staff dia aku dengar memang malam memang ramai macam tu aku pun pening kerja situ waduh itu dia memang teruk lah kalau kau tak boleh defend organisasi sendiri betul betul belum cakap aku dengar tu tak ada lah mana ada kita okey kerja bagus tip top tu kita orang berapa kali dapat anugerah ni dari segi perform best quality kerja weh memang kita orang memang jaga tu quality kerja ni macam tu walaupun tak bagus kerja <laughs> tapi tetap pertahankan sebab jaga nama baik ya, organisasi. Ya, nama baik. Sebab ni tempat kita cari rezeki. Betul, betul, betul. Orang cakap-cakap lah <laughs> kerja kampung pembenda. Tak. Memang betul kita konsol luar bandar tapi kerja kita, standard kita memang standard bandar. Baik. Cakap. Sebab pertahankan organisasi kita. Ni kita jatuhkan. Bila jatuh kita rasa tepuk. Kita rasa nak tepuk tangan. Pada hmm. genggam kau kena soal siasat. Rupanya soal siasat. Dengan akaun-akaun kita pun apa kerja kita buat pun kita pun terbabit sama. Itu ah, yang kita tak sedar. Nampak tak? Itu ah, sebab kena jaga. Kena jaga organisasi kita. Yeah? Itu dari segi ukhwah. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Buang tiga penyakit hati yang paling teruk dekat dalam organisasi. Pertama, penyakit tamak. Tamak. Buang. Iri hati ya? Tamak. Kau aja yang nak. Ada rezeki adalah. Tak ada, tak ada lah. Jangan ingat rezeki tu naik pangkatnya. Jangan ingat rezeki tu gaji besar. Ya. Tak. Tak semestinya. Tak. Duit mungkin macam tu. Gaji kita ngam-ngam cukup-cukup. Tapi bila bayar gaji bulan-bulan, apa-apa ada lebih. Oh, boleh. Malam ni jom kita pergi makan luar nak. Dapat sebulan sekali makan luar. Sebab hasil ada balance duit gaji. Itu bahagia namanya. Betul. Saya pun pernah kerja kerajaan dulu masa mula-mula. Jadi pen, dari timbalan pengarah dulu masa kerja pegawai biasa dululah. Dulu masa mula-mula kerja yang tiga bulan pertama tak dapat gaji tu. Eh, tiga bulan kan? pertama. Lepas tu pakai duit mak dulu. Mak pinjam dulu mak. Lepas tu ganti balik. Lepas tu bila dapat duit gaji pertama tu mana menangis rasa. Kan? Bawa isteri pergi makan. Masa tu pernah satu ketika pernah, semua orang pernah alami keadaan tu baru-baru kahwin, duit nak beli gas pun tak ada. <sighs> Itu pernah dia. rasa benda tu kan? Ha. Tapi benda tu lah yang akan menyedarkan kita betapa nikmatnya kalau dapat lebih sikit supaya beringat. Tapi gaya hidup kita jangan nak ubah. Oh aku pun nak jadi nampak kau tak kaya tapi kau nak nampak kaya buat apa kau nak beli telefon macam dia iPhone 14 weh 14 <laughs> dah keluar ke dia tu ha. apa iPhone 13 Pro Max <laughs> oh, macam tu gila beli Samsung beli Samsung apa Samsung Fold Samsul Fold 3 tu. Oi gila kau 7000 lebih tu. Oh. <laughs> Kan? 7000 lebih. Wajar. Dia tunjuk. <laughs> Gue gak nyadar ya ternyata Ustaz punya gitu. Mantasan diangkat. 7000 <laughs> lebih. Tapi saya nak tanya, telefon apa paling mahal kali? Dalam Malaysia ni telefon apa paling mahal? Jawab. Telefon apa paling mahal di Malaysia ni? Ini eh, kayaknya Ustaz pernah bahas ini, Cik. Jenama apa paling mahal dia? Jenama, ya, jenama. Apa? iPhone. Confirm. Bukan, bukan, ya, bukan itulah. ada lah. itu. Simpan kau punya handphone. Iya, yeah, iya. Yeah. Jenama handphone paling mahal dalam Malaysia yang dah dijual adalah Vertu. Vertu. V E R T U. Dia punya telefon syak ada diamond, ada berapa karat punya diamond, ada belian apa semua. Tahu berapa harga? Paling murah di Malaysia 24,000 satu unit boleh jalan aku lah nak cakap iPhone paling mahal. Enggak, saya belum pernah lihat. Nanti saya cari lah cuy ya. Virtu, Virtu. Virtu namanya cuy ya. Memang ada gitu ya dah saya cakap betul ni. Saya tak tahu Sebab saya tengok ada kes SPRM bila dia tangkap tu dirampas bawa jumlah duit dengan ni lah dengan bond dengan apa semua geran lah apa semua buku akaun semua termasuk satu apa telefon bimbit berjenama Vertu berharga kira-kira anggaran 24000 25000 30000. Wow. Nanti kau check lah dalam Google. Ingat aku bohong. Vertu. Menaga iPhone. Simpan, simpan. <laughs> Bukan untuk kita lagakkan pun. Nak buat apa? Buat apa kita nak belagak nampak kaya sedangkan kita tak kaya? Buat apa? Ya, untuk apa? Itu dia. Kan? Apa biar apa-apa saya bergaya katanya. Betul lah. Untuk apa? Bak kata pepatah Cina, belum gemuk sudah bengkak. <laughs> belum gemuk sudah bengkak. Belum gemuk sudah bengkak. Cina punya pepatah. Maknanya kau nak bagi nampak kau besar, kau bengkakkan diri kau. Bengkak apa-apa lama. Nama dia kuncup. <laughs> Kuncup. belum tahap kau gemuk. Buat apa kau nak gemuk? kan dan gemuk-gemuk lah tambah yang sibuk hmm. tanya suami tu betul ke saya dah gemuk kau tanya sangat susah kat suami kau bang betul ke saya dah gemuk alamak macam mana nak jawab soalan ni betul ke saya dah gemuk Alhamdulillah ya. Gemuk pun aman sayang. Betul lah gemuk. <laughs> Salah. Kau tak boleh jawab macam tu. Tak mau perempuan pregnant. Betul ke buat nak gomok dah tak cantik? Sebenarnya memang ya pun. <laughs> Ha. Kan? tak beramak nak sebut aja. Jangan tanyalah soalan soalan straight forward macam tu. Lepas tu paksa kita cakap. Betul ke saya dah gemuk? Tak adalah. Orang buta je cakap awak gemuk ni. Kurus satu. Lah tu. Ya ke bang? Ya. Dalam hati. <laughs> Ya Allah. <laughs> tak adalah. Tapi itu dia sebenarnya. Eh, kita ni dalam dalam hidup kita ni jaga hubungan kita satu dengan lain, buang penyakit tu. sama satu, kedua buang perasaan sombong. Ya, sombong. Nak belagak dengan benda tak ada apa-apa. Macam contohlah orang cakap telefon kan. Orang pegang telefon dah syarpat tak telefon aku. Dua tiga minggu dah ada telefon lagi baru keluar. Ya, ya, ya. Pasti. Motor, wow, oh, berkilat nampak motor. Paling lama seminggu, potong tak peduli lah. Kereta besar. Oh, dahsyat kereta berkilat. Sport rim tukar nampak. Lepas tu orang boring kau, jajak tukar sport rim. Monas tak peduli lah, kau lah nak tukar apa. Itu itulah nak tunjukkan betapa harta dunia ni macam itulah. Nak belagak apa? Dulu kita nampak satu rumah dekat dekat kubur, kubur ni ada satu rumah tu cantik sangat. Kita aku kalau ada duit aku nak buat rumah. Yeah, yeah. Semua orang cakap. Kan, 10 tahun lepas tu sekarang orang oh, dah tak peduli dah rumah tu. Berlambak lagi rumah baru, perumahan-perumahan ya, baru naik. Yang lagi dengan desain yang lagi canggih yang lagi. Yang baru. Itu desain lama tak nak, desain lama berkarat tak boleh nampak tu. Itulah realitinya. Jadi apa buat apa kita nak kejar-kejar benda tu buat apa? Orang perempuan sampai sanggup tak nak, tak nak naik motosikal nanti tudung berkedut. <laughs> Please, naik kereta. Tudung, tudung, tudung. Kedut, kedut tu. Kedut, kedut. Suami ni sedih lah naik motor. Kau dah tak nak naik motor dengan abang. Tak apa bang, biarlah saya bayar duit minyak lebih sikit. Apa, asalkan tudung saya tak kedut. Demi tudung. Tak boleh ke naik dengan penuh kasih sayang, peluk suami. Kalau kau takut telekung tu, apa, tudung tu kedut, sangkut ke hanger. Sangkut. <laughs> peluk suami ha apa apa apa tu tu tu tu tu terlepas terbang pula tudung tu pakai hanger pakai hanger kau kalah eh? ada syat kau cubalah kan naik motor peluk suami tu mana yang boleh lah kan? dah peluk belum dah peluk belum macam kabur je tak nampak tak sampai. ha, peluk suami. Tapi tengok, tak ada apa pun. Okey, semua boleh mana ah, peluk. Bahagia. Bawa motor tu sambil nyanyi. Lihatlah <laughs> keindahan. Oh, mak. Tak tahu lah apa yang indah aku lalu pada tadi. Tu. tak salah. Tapi mana momen bersama. Tu dia. Buang perasaan sombong, belagak. Tak ada benda pun. Jawatan. Dia pangkat pengarah, dia pangkat pegawai. Tinggi sampai masa duduk tepi tiang surau tu pencen. Hmm. Saya pun ada dekat pesara dah. Tunjuk dekat hotel dapat 10%. Ya, saya pencen pengarah. Pencen lah. Ya. Tak payah kita sombong-sombong. Sampai masa kita tak ada jawatan. Jawatan ni semua pinjaman. Betul. Tak percaya? Minta seorang. Besok letak jawatan. <laughs> Siapa nak letak jawatan esok ni? <laughs> Tak kita lepas kenyataan kan saya nak berhenti lah apa semua. Oh, iya ke? Apa salah? Mana saya ingat saya nak nak kerja sendiri lah apa semua. Kita pun letak lepas jawatan. Jadi notis berapa bulan? Satu bulan. Notis sebulan iklan dah naik lah. Kau tengok surat-surat sampai. Beribu-ribu orang minta kerja tu. Betul. Ya, yang ada degree pun minta untuk jawatan walaupun hanya perlukan SPM je. Ya, jadi mana nak beritahu apa? Jawatan tu bukan kita punya pun. Pinjam je kerja lah elok tak payah nak sombong-sombong orang belagak biarkan orang belagak dengan kita peduli kan saya hari ni naik kereta ni kalau tidak hari lain saya naik Azia <laughs> Azia lagi kebanyakan masih naik Azia ni sebab saya berkat sini bawa barang banyak lepas tu lepas kat sini kan nak pergi ke pergi TV Hijrah lepas TV Hijrah malam kan Teluk Intan Lepas Teluk Intan pagi esok nak pergi pula ke Bagan Serai, Bagan Serai Perak pergi Pinang. Jadi penasaran Aziz itu seperti apa sih kok kayak gimana banget gitu ya? Apa memang dia kualitas yang paling rendah di Malaysia. Pergi Penang malam besok kat Penang lagi. Lepas habis Penang tu hari tu pergi Asia. teruntum Kuantan Asia. pula. Berapa hari aku tak boleh jumpa bini aku? <laughs> Aduh. Itu sebab jangan cakap sonok kan eh, jadi penceramah. Itulah dia. Seronok. Masa pun tak ada kan. Hmm. Tahu tak anak saya dia nak bagi tahu you all apa penting you all syukur tau. Ada orang cakap sonok jadi samsul sebab susah. Aku nak pergi makan aku kena cari tempat tak ramai orang. Masalah yang tak ramai orang tu tak sedar. Foto. Bila aku pergi kan apa aku menyampah mengada. Kena kenal kenal lah. kau ustaz. Dah lah. Eh cak kenal je. Cak kenal je. Alah hai geram betul aku lah. Eh, Dan nak tengok sama tak sama tak ni? Sama tak ni? La ilaha illallah. Tak payahlah kau buat pengecaman pula suspek kan. Sakit rahang aduh. Aduh geram betul. Iya, macam-macam perangai dia orang ni. Lepas tu bergambar boleh, nak bergambar sangat. Tak kira lah, lah. Makan-makan. Kau bagilah kau habis makan dulu. Tengah. Lepas tu bergambar pula kan. Ada sekali tu saya cemah dekat rompin. Bukan cemah lah. My house tu juga lah dekat rompin. Lepas tu malam tu orang kampung tu seronok lah kita dah buat rumah kat hmm. situ. Dia nak ajak apa, apa jamuan lah. Lepas jamuan tu, kita nak bergambar dengan sama serbab. Boleh main bergambar. Yang duduk-duduk lah. Yang berdiri pun makcik-makcik berdiri kat belakang. Tiba-tiba tengah ambil gambar, tak, tak, tak, tak. Oh, makcik seorang tu bersuara. Free size. Huh? Kata. free size? Nak aku pandang dia. Apalah freestyle lah. Apalah free size pula. Ala yang macam ni macam ni itu freestyle nak cik. Tapi dia confident. Freestyle. Orang tengah senyap dia seorang freestyle. Ha? Freestyle. Macam-macam ngagam orang ni Betul Freestyle tapi dia tak ada apa tak Saya cakap kan Bila saya dah sibuk kan saya kata, Anak saya tiga dialog je Tiga dialog Anak saya mana saya dah kahwin lah eh. ha, Jadi Mana yang pandang lain macam Pada tadi Jangan berharap sangat lah eh. Enggak tahu kenapa kalau ceramah monsters tu lucunya kayak ini cuy. Lucunya kayak apa adik itu. Sepanjang tadi tu di pertengahan video ini rahang gua kayak ah, gimana gitu. Yang pertama, anak saya sebab apa? Tak best. Dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Enggak. Kita rasa macam tak ada apa-apa kan hantar anak sekolah. Bersyukurlah boleh hantar anak ke sekolah. Tanyalah orang-orang lama yang dah tak hantar anak ke sekolah kan. Ya. Rindu balik kan zaman hantar anak sekolah dulu. Ya, ya. Dulu pimpin tangan kita hantar anak ke sekolah. Kita belum rasa sih. dah tak ada dah benda tu bila anak tu dah besar sikit. Mana anak dah masuk asrama dan dah mula rasa. Sedih anak masuk asrama. Maknya merawang dulu. Kan? Ha. Dialog yang kedua tak best dah lama abah tak bawa lagi pasar malam mustahak pasar malam kat dia dia cakap kat, dekat dekat dekat umi ni kan tak best dah lama abah tak bawa lagi pasar malam sebenarnya pasar malam ni orang lelaki nak nampak hebat pasar malam <laughs> nak apa ambil pasar malam boleh lah jangan pasar raya kau macam tu meninggal kau main main, main. Berarti barang sisa dah Dan dialog yang ketiga dia boleh cakap anak saya boleh cakap apa tergamak dia cakap macam dah lupa-lupa muka abah kan <laughs> dia boleh tengok dalam Facebook dia boleh tengok dekat dalam YouTube boleh tengok kan dalam TV pun ada ini, <laughs> ini kelewatan dah macam lupa lah muka abah dan dia boleh keluar ayat tu maksudnya apa dia dah lama tak tengok abah dia itu sebab kita kalau lewat kerja sampai malam pun kalau kita keluar lepak dengan kawan pun balik rumah jangan terus masuk bilik sendiri. Masuk bilik tengok bilik anak. Allah. Kadang-kadang terkejut tau. Masa bila lah budak ni besar? Tiba-tiba betul, dah betul, besar. Betul, kita sibuk tak kerja. Tengok anak dah besar. Tidak terasa. Masuk bilik gitu. Ya? sendiri. Lah kau pun dah besar. Huh? <laughs> Masa bila lah kau besar? Masa. Maksudnya? Masa bila lah kau besar Tidur dah lah macam ni Apalah mana pula Sibuk tak kerja Tengok anak dah besar Masuk bilik Isteri. sendiri Lah kau pun dah besar Masa bila lah kau besar Masa bila lah kau besar Tidur dah lah macam ni Apalah mana pula Manalah aku nak tidur ni Allah Aduh penuh Habis seluruh wilayah katil ni dia tadi, tadi saya tak perasan gitu. Maksudnya apa gitu. Pas masuk Billy sendiri ya. Istri gitu. Aduh, hai contohan. Tapi itulah di momen ni kan. Uh, betul. Kadang-kadang itulah sebenarnya kita kena hargai. So tak payah sombong-sombong. Hidup seadanya. Saya naik Azia Saya pernah ceramah dekat hotel butik Kuantan. Hotel butik Kuantan daripada Seremban lalu jalan tu kotor langgar lah, lumpur apa semua ikut jalan ni Azia sampai dekat hotel butik Kuantan saya camah untuk TM syarikat TM telekom TM sampai dekat sana <laughs> saya cakap dengan assistant saya weh kopi basuh kereta ni tu tahu dah kotor dah kan dah sudah kan kau datang sini beli okey bos dia pun jalan saya, dia, dia turun kan saya dia jalan <laughs> yang menyambut saya kat hotel steady ustaz eh. jauh-jauh datang naik grab weh kereta api tu <laughs> agak tu nak beritahu tapi apa saya nak beritahu pedulikan apa orang cakap gagal kenapa sih emang kenapa dengan jenama ini cik memang kereta itu teruk ke enggak saya bercakap seperti ini cik karena saya memang enggak hobi banget untuk uh, soal ya kereta seperti itu cik karena sampai sekarang pun saya belum tertarik untuk beli kereta gitu ya jadi saya nggak terlalu paham tentang kereta gitu ya. Tapi kalau <laughs> dia bahas ini mobil ini, maksudnya kereta yang ini kayak terus sangat gitu ya. Kayak direndahkan banget gitu ya. Dia bukan tahu komitmen kita macam mana. Orang dia lain bukan tahu bulan-bulan gitu. kita macam mana. Ya, betul. Dia tak tahu kita suka makan kita macam mana. Betul, betul. Kenapa orang nak sibuk? Sekali aku pergi ceramah ke mahkamah App Mak Epps, Imam Muda Ashraf keluar. Aku nak masuk parking tu. Huh. <laughs> Diusir dong. Azia tu dia tak lagi masuk parking pun campur. Apa tu? Asistennya dia tak nampak sebelah ni siapa? Cermin memang gelap sikit lah. Cermin saya kereta saya memang gelap semua. Yeah. Sebab kalau kat traffic light tu ada orang nampak tu dia tak boleh tahan perasaan. <laughs> Pening pula aku. Susah betul lah. Iya, kau ingat senang, susah. Aduh. Nah, itu betul ni, pengalaman betul. Kau gelak ke menangis belakang tu? Ada macam ni mesti niat Itu okey okey tu, itu okey okey. Ada seorang saya camah kat Ilim Bangi tu. Tutup tutup tutup lagi, Nak kancing bayang ni tahu. Okey okey tu. Nah lepas tu bila dia dah halau bawah tu, saya turun bawah, ada lah yang kan Maep sedang tahu kan. Yang selalu buat expo semsal sampai dekat bawah yang pegawai rela tu pula. Eh ustaz, atas. Ya Allah kalau orang turun bawah naik atas. Bila naik atas kali dia nampak Azia tu datang lagi, dia eh. pegang kayu tu macam ni. Aku pun turun cermin Ke kanan Ke kanan sih Boleh ke kanan Dia nampak lah cermin bahasa Saya turunkan cermin Bermaklah Ya Allah Ustaz apa buat kita kecil? sebab minyak aku bukan kau bayar Jam tu jawab tu <laughs> itu itu itu jawaban yang pas itu jawaban yang pas sebenar banget saya pernah dulu nak pergi ceramah dekat perumahan polis kat Sungai Besi nak cerita saya tak kisah tak orang cakap lah tu mesti nak sorok-sorok tak ada Total orang cakap Azia saya nak beritahu biasa tu dunia tahu nak beritahu Azia ni adalah my favorite car. Saya cukup. Gua penasaran. <laughs> Azia. Tak sebenarnya aku tak jangka kan expectation kau tu macam tu. <laughs> Sayalah macam tu sangat kan. Tak tapi memang saya suka. Memang suka Azia tu simple, relax. Saya nampak je Azia tu reverse camera. Leather seat. Kan? Siap ada TV dalam. Main-main. <laughs> Itu yang bila bawa barang penuh tak nampak belakanglah. <laughs> Ya. sekali tu ciamah kat perumahan polis Sungai Besi. Ustaz, uh, petang ni takut jam, ustaz kita uh, standby tunggu ustaz dekat lepas tu Sungai Besi. polis dah tunggu. Lepas tu Sungai Besi ada dua motor peronda polis dengan kereta Preve. Escort Azia. yang escort lagi. lagi besar ya daripada yang kena escort. Kau tepi, kau tepi semua kereta. Aku rasa ni belum jadi menteri lagi dah macam ni. Kau tepi, dia pakai sarung. Semua ke tepi, ke tepi kan. Tahu tak orang lain cakap apa? Dia tak cakap, oh dia Scott Azia tu tak. Semua orang cakap, berani betul Azia ni ikut polis. Berani betul Azia ni ikut polis ni. Kau ajar betul dia. Dia memang escort Azia. Tak ada sebenarnya peduli kan apa orang cakap. Ah, orang tak tahu kesusahan kita. Tak usah fikir. Belum cakap ni kau nak tukar kereta. Kenapa? Sudahnya bila kau susah. Bukan orang tu yang bercakap tu tolong. Tak payah. Simple je hidup. Ah, kan? Dan begitu juga yang ketiga. Buang yang paling banyak menjatuhkan organisasi. Buang perasaan dengki. Ya, dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. <laughs> Punya teruknya dalam Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad dengki. Dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat kan. Hmm, tak apa dijilat the boss tu. Nampak? Ayat kau! Dengar dia beli kereta baru, tak mana dicuri tu. Eh, anak dia dengan PXA dapat semua eh macam nak soal macam nak dia seorang pandai no, ada je benda ada je benda kan? cuba cakap elok-elok eh, dengar-dengar dia dapat naik pangkat oh ya wah alhamdulillah besok papa senang tak tolong eh dengar-dengar dia apa ni beli kereta baru je ke? Oh, dah senang-senang dapat kereta tumpang, tak payah bayar apa, duduk je kan. Kereta baru pula tu. Berdengar ah, anak, anak, anak dia dapat peksa semua eh alhamdulillah ada juga budak-budak pandai di kalangan anak-anak staff nah, kan nah itu kan senang senang ini kata kenal tak Ustaz Said Abdul Kadir Ajufri Ustaz Said Abdul Kadir Ajufri kata salah satu tanda dengki ada dalam hati kita adalah apabila sahabat-sahabat saudara-saudara kita dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Ah. Faham? Saya pernah saya pernah mengalami hal seperti itu, Ci. Waktu kayaknya eh, saudara sendiri gitu. Ya. Jadi ada dengki sih. Hampir semuanya sih ya, manusia. Kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Cuma tak obvious. Waktu masih Contohnya, masih eh, kecil eh, dengar dia dapat ya? pergi haji tau ni. Oh, tahu tu, dengar lah. Tak dengar siapa dengki dah dia habis sepatutnya apa dengar Pak pergi haji tu ya, ya Allah kita eh, jumpa dia nak aku nak minta dia doakan aku lah dia gembira sama kita sepatutnya gembira dengan kegembiraan kawan kita Tapi kalau kita tak gembira sebab dia naik pangkat kita ada. tak naik pangkat sabarlah mungkin turn kita belum sampai dah faham sabar cuba kalau kita dapat kelebihan dan orang tak puas hati dengan kita apa kita rasa tentu kita sedih kan tentu Tu buat saya kan, saya tak pernah layan lah. Kalau macam contoh dalam Facebook, dalam Instagram, kalau orang kutuk-kutuk ke apa benda, itu biasa. Dalam secupak, <laughs> ah, dalam apa, dalam seguni beras tu tentu ada hantar kan. Ah, tak salah, biarlah lantak dia lah. Tapi pada saya, saya melayan komen yang beradab pada saya. Ah, ini. Kan? Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan berkuah, duduknya beradab, tagak, eh, bersantun. Semua biar elok-elok. Itu je. Ya? kita tidaklah sampai nak menjatuhkan maruah orang jangan jangan saya tengok kadang-kadang ada setengah orang tu mengkritik orang tu habis habis contohnya contoh eh paling senang kan nak, nak, kalau nak buat uji kaji you all ada Instagram ada Facebook letak satu muka pemimpin tak kira pemimpin parti mana pun tak kisahlah letak muka je yeah, yeah. jangan tulis apa-apa letak muka je kau tengok habis semua keluar kepala bapak semua keluar kau tengok ada punya komen bawah yeah, tak yeah. guna mati lagi baik jadah semua keluar betul betul betul lepas tu kita buat komen soalan cuba komen cubalah gunakan bahasa yang baik dalam menegur Pasti kena ah, juga. Sudah, kau apa sambung pertanyaan kau semua kena. Dah kita mengenal tak? Dia juga kena. Itulah dia. Soalan nak kita tanya, soalan yang patut kita tanya tau. Nabi ajar tak macam tu? Nabi tak ajar. Terus buat perempuan, berhenti hentilah kau orang bercakap. Aku ni mulutnya jahat, hati baik. Tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Cakap elok. <clears throat> kau kena muka kau elok. Ay, eh, pengajaran hati banget kau sih. Kau kononnya baik. Tapi kau menyakitkan hati suami kau. Nah, dari mana mana ni? Lambat balik. Ni hotel ni, hotel ni rumah ni. Oh ya Allahu akbar. Lelaki salah satu kunci kejayaan kita adalah sabar. Kejayaan akan tiba. Yeah. <laughs> kalau kita bersabar <laughs> lain macam ya kan ah, tak, betul tapi betul suami isteri dua-dua sama dua-dua kena sabar eh? jadi mana kata buang tiga perasaan tadi tamak sombong dengki buang sombong ni pun panjang lagi cerita nak cerita nak uraikan tapi <laughs> takut tak sempat jadi maknanya confirm kena panggil lagi eh? untuk tajuk sombong lagi, pula. Penting, sombong macam cerita sombongkah kita ha, macam tu pula kan ha, macam tu. <laughs> kau gemar buat tajuk tanda soal ni menyampah aku aku tengok dalam kalender aku ni rahsia pekerja cemerlang aku prepare tadi pekerja cemerlang tengok apalah hebat kah kita pula tu bertukar lah tajuk ni tak tahulah salah PA aku ke apa tak tahulah eh, dah pening pula aku itu tak apa saya pernah kena dulu masa tak ada PA masa belum Samsul Bat tu ceramah kat mana dalam perjalanan saya telefon dulu kan apa tajuk ceramah ini oh, oh tajuk ini rahsia apa kelebihan penyusuan susu ibu break emergency tu apa apa Ulang dulu sih. Masa tak ada PA, masa belum Samsul Bat tu, ceramah kat mana? Dalam perjalanan saya telefon, "Hello kak, apa tajuk ceramah ini?" <laughs> Oh, tajuk hari ni, rahsia apa? Kelebihan penyusuan susu ibu. Break menyeri sini tu. Kelebihan apa? Kelebihan. Apa lah aku bagi tajuk ni? Susu ibu. Rupanya hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia. Oh. Saya break emergency tapi tapi jalan tu. Apalah tajuk tulang gak. Nampak macam mana tu lah. Rupanya yang penganjur tu hospital jempol dengan woman institution. Ha sudah. <laughs> Kelepas. Aku pun kelangkabut ni telefon lah tanya lah Ustaz Nur Azman Ahmad yang kaunselor Seremban dia kata macam ni ha, bawa poin-poin macam ni. Tanya Ustaz Hazlina tu lah macam macam okey lah. Lepas tu check lah Haji Google sikit. Ya yeah, ya. Yeah. Sampai ke jompol dah semangat ni nak ceramah. Cuba lah, lah semangat kan. Ha sampai kat dewan yang tengok semua tu tua saya <laughs> cakap apa datang ni kawan susu dah kering kawan <laughs> dah kata hilang semangat tu aduhai iyalah nak dongar juga Aduh. eh tapi betul tau sebenarnya orang perempuan ni dah kahwin dengan dengan, dah kahwin dengan dengan semua dah kahwin lah angkat tangan ni dah kahwin apa dah okay. sebenarnya penyusuan susu ibu adalah satu cara untuk mengekalkan bentuk badan seorang wanita menjadi terus menjadi cantik Weh. Weh, patut eh, lelaki jawab macam tu. Kau pula, who you? Apa? <laughs> Apa? <laughs> Aduh, sakit pada gua. Sakit pada aku lah. Kayak gua kuat, gua kelakar banget ini. Aduh. Agaknya kau orang stres kerja. Eh. Dia kalau tak ada dia kalau gelak teruk tu mana kerja stres. <laughs> tak apa faham. Nak sebab apa tak? Sebab memang kalau orang perempuan sebab postur badan tapi kena ikut hmm. orang dulu-dulu. Baru badan kita jadi cantik dan kuat. Maksud dia bila susukan anak orang dulu-dulu dia akan tampung anak macam ni dia akan duduk. Dia akan duduk. Lepas tu kalau dia lengoh pun tentu dia pandang bibi balik. Dalam gelap pun dia buat macam tu. Pasal nak? tu sebab bentuk badan dia posture dia punya grip dia sama <laughs> betul ini punya pemalih melambak mengangkat budak tu mencari mana <laughs> dah ni cerita betul dia boleh menyalahkan dan tunggu anak tu cari apa hal ni cakap betul bukan kata kita melucah aku tak ada betul ni cerita betul bab penyusun susu ibu Aku bagi camah tu jadi aku tahu tu. Tidak tak tahu. Lagi <laughs> satu lagi. Korang tolong jagalah. Kadang-kadang ada orang ni pantang-pantang ni dulu-dulu. Eh. Jangan tau. Yang orang dulu-dulu yang pakai baut sampai balut dekat tiang kan. Dekat tiang ikat dan pusing-pusing tu. Berapa jauh tu sebab berat badan kau ni. Sekarang masa tu kau tak, masa ni kau tak rasa. Bila dah usia dah masuk 50-60, masa tu badan kau sakit-sakit kalau kau tak jaga pantang. Lepas salin. Ingat tu kak? Tu anak yang ke berapa tu kak? <laughs> Anak ke berapa tu? pertama saya tengok saya tahu mesti perempuan <laughs> ibunya tak mak dia ah Allah aduh gurau lah gurau dah dalam serbat dia cakap macam tu kau dengar sampai habis tapi dah scan ke memang betul perempuan Laki kalau lelaki insyaAllah sebab senapang dah nampak Eh, kalau perempuan belum tahu lagi. Kalau dia cakap perempuan belum tahu lagi. Macam dulu kan mak saya bila dia scan-scan dia kata lelaki. Lepas tu cakap perempuan kembar. Eh, cakap sekali lagi perempuan seorang. Zaman yang cek perempuan kembar. Sudahnya keluar kembar lelaki perempuan adik saya. Oh, sudah. Ah, ha, rezeki lah. Kan. Sudah Jadi saya pun ada kembar, saya. Kembar. Saya kembar, saya ras. Boleh tengok. Kadang saya penat ceramah, saya hantar seorang lagi. <laughs> adik kiri. Macam hari ni bukan Samsung Bar ni, Samsung Debi. Aduh. Adalah mana ada. Adik-adik saya, adik saya kembar. Kembar lelaki perempuan. Syam, Syamsul Hafizi, Syamira Hafiza. Adik-adik saya semua Syamsul. Syamira, ya. Syamira Hafiza. Kecuali yang perempuan lah. Kan? Itulah satu-satunya anak kesayangan arwah abah lah tu. Oh, okay. satu-satunya Sambung. ya. Jadi seterusnya yang kena ada pada kita apa? Hikmah. Percaya hikmah. Ada kelebihan rezeki Allah bagi kat kita. Kita kerja susah. Tapi ada kelebihan-kelebihan Allah bagi. Kita kerja-kerja teruk kadang pasir dia je cuti dan asyik kita kena cover dia. Jangan murung. Memang ada perangai setan betul dia ni. Dia je tu cuti. Yang seorang tu jajak MC, jajak MC. Buah pinggang beralih. Siku buah pinggang hilang sebelah. Memang pening balik. Lepas tu kita kena ganti dia. Yang seorang tu pula, jajak kejap meninggal, jajak meninggal. Pak jaga meninggal ni meninggal, tu meninggal, datuk meninggal, nenek meninggal. Dia susun elok. Kalau dikaji balik salah silah keturunan memang tragis betul. Sebab dia satu-satunya waris yang masih hidup. Kau ingat orang tak boleh perasan pattern kau bercuti tu sebab apa? Kau perasan. Terutama bagi Nasya Dia akan perasan. Orang cuti sebab apa? Sebab apa orang akan perasan. Eh? Kerja. Dari situ hikmah. Percaya. Kadang kita ganti orang, ada kelebihan begini. Kita tolong orang. Kita cover orang. Rupanya ada kelebihan Allah bagi kat kita. Sebenarnya membantu orang, bagi manfaat pada orang adalah satu bentuk sedekah. Eh, sedekah. Betul. Dan sedekah ni dan disebut sangat macam mana Nabi sebut. Bayangkan Nabi sebut dalam satu hadis bala dan musibah. Tengok eh. Bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Bal. Mana sedekah lah. Itu sebabnya kalau kita travel macam nak jalan jauh. Orang dulu-dulu. Kalau naik kereta lalu je dekat surau atau masjid dekat kampung kita dekat taman tu berhenti sekejap bagi anak duit singgit ke lima usin ke dua sepuluh ringgit ke pergi masuk dalam tabung tu masuk dalam tabung berjalan insyaAllah perjalanan okey sebab sedekah ah, itu ya bala dan musibah tak pernah melulu sedekah jangan kedekut-kedekut satu lagi sedekah yang paling banyak orang lalai dan galat kita dengan fikir balik adalah bila dalam kereta anak anak kencing anak anak minum anak anak makan jangan kita nafikan keinginan dia. Percaya tak saya. Ini pesan apa? Arwah Syekh Murtada bekas apa ni arwah mufti Negeri Sembilan dulu. Oh, nak minum, nak putih minum, nak minum. Bang, anak nak minum lah bang. Ayolah, depan kan kita berhenti. Ye, ye, ye, happy. InsyaAllah, perjalanan okey. Alah, minum, minum. Nanti sama mana ni, kau minum lah. Muka eh. Tengok, dalam hati dia kan. Budak ni, jangan tak berdosa apa-apa ni dalam hati. Terbalik lah kata ni. Oh. Tak betul kita tak tahu. Itu yang banyak kadang berlaku. Kadang bila kita berhenti dekat RNR pasal nak kadang kita berhenti dekat RNR kita keluar, oi accident lah ni. Rupanya kita lambat sikit kalau kita awal mungkin kita sekali naik accident tu. Dengar pesan saya ni. Anak-anak cakap Wah, ini. nak kencing, nak kencing. Pengajaran nak cik. kencing. Dah berlagu dia dalam tu. Jaga. Eh? Itu ha, kita kena ingat lah. Satu benda yang kita kena ingat. So, hikmah. Ada hikmahnya dan siap benda yang kita buat. Seterusnya apa? Amanah. Jaga amanah kerja kita. Kemudian respon. Bagi respon yang positif dalam amanah itu. dalam setiap tugasan kita. Bila bos kata mulai berapa hari bulan, semua staff dia kena kira begini-begini. Tak boleh begini lagi dah. Tak ada ayat. Kau yang muda-muda ni buatlah. Aku dah nak pencen. Tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada. Semua orang sama kena buat. Siapkan kerja tu. Dan jangan, ah, tak apa benda lah. Dia orang tak fikir ke kita apa. Untuk malam malam you all, setiap perkeliling tu, semua dia nak bincang lah. Bukan satu benda yang dia akan terus buat keputusan macam tu saja. Tak. Mesti berdasarkan perbincangan. Paling tidak peringkat atasan dah buat perbincangan. Dan yang terakhir sekali, kita kena ada satu, orang kata keazaman untuk buat yang terbaik. Kena ada keazaman buat yang terbaik. Kita tak boleh lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Dan seperti mana janji saya tadi, dan janji saya tadi rahsia menjadi pekerja yang hebat manusia yang hebat yang pertama sabar wah ini sabar ini sabar macam-macam lah orang berkat bercakap kita macam ni buat macam ni keluarga kita pun kadang-kadang mungkin ada yang mempertikaikan mempelekehkan kerja kita eh jangan main-main tau syarikat pengurusan air selangor ni kenapa diwujudkan sebab mustahak lah dia diwujudkan jangan fikir dari segi uh, oh tak, tak glamour nak glamour nak jadi pencakar kalau semua orang jadi penceramah siapa nak dengar ceramah <laughs> ya, betul ya kan teruk juga orang-orang kan kau tengok jadual aku tak ada siapa sanggup untuk makluman semua driver saya dah 10 kali tukar <laughs> ah, tak sanggup bukan senang kan kita faham ah, itu sebabnya jadi you all jangan rasa Nah, kau kerja mana dekat cakap musan air je je kenapa je, je? Ah, saya bekerja saya bekerja di syarikat musan air selangor di uh, jaga wilayah Hulu Selangor. Oh, ya ke? Lama nak, kerja? Lama nak. Kerja apa? Kerja ambil lah. Saya menyelaraskan lah. Di sini mana kerosakan, apa benda yang apa, maintenance semua kita tengok lah. Sebab kita tak boleh. Sebab bahaya. Sebab bahaya ni kita tak nak nanti krisis saya berulang. Dan kita bimbang dari segi pengguna ni. Oh, cerita yeah, yeah. Macam menteri kerja tanya. <laughs> macam macam tu lah kita rasa pride dengan kerja kita sebenarnya. Bangga banget. Sabar. Eh. Yang kedua, syukur. Nak berjaya, syukur. Nak jadi hebat, syukur. Kenapa? Sebab syukur ni, nak beritahu kat semua, sebahagian daripada iman. Kan dia sebut sabar separuh daripada iman. Separuh lagi apa? Syukur. Oh. Syukur. Sebab apa? Dalam kita duduk-duduk ni, semua dengan ciamah kan? Dengan ciamah kan? Ada kat luar sana orang bawa file. Berkelintau sana sini, tengah fikir nak kerja apa. Betul. Kita dah ada kerja, syukur. Masih banyak di luar sana, cuy. Ada. Ingat tak tadi saya sebut yang Nabi bagi tahu anak-anak Adam kalau diberi dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Ingat tak? Tak pernah cukup kan? Tapi Nabi juga sebut manusia yang paling kaya. Kan tadi semua sebut kau takkan kaya kan? Tapi Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Nah, ini. Dia nampak isteri dia. Dia rasa cukup bahagia gitu. dia rasa itulah hari dia bila dia balik rumah abang abang nak makan dulu saya siapkan eh hmm, boleh lah abang mandi sekejap siap lah abang mandi eh bahagia ke tu itu yang kita nak kan? dan biar masalahnya kadang orang perempuan lupa nak tanya soalan tu yang biasa tanya nak makan belum balik rumah nak makan belum mak biasa akan tanya soalan tu Ya. Betul tak? Orang perempuan pun sama kan? Boleh balik kamu. Kau dah makan ke belum ni? Ya. Tu soalan pertama mak kita tanya dia, kau pahal kau balik tak tak tanya. <laughs> Tidak ada. Ya. Mak kita kalau siapa siapa yang dah, dah kehilangan mak dia tahu perasaan ni. Kita balik soalan pertama mak tanya, kau dah makan belum? Dia dengar kita jawab je. Kalau kita jawab, ah, tadi adalah makan sikit. Sikit tu maknanya tak cukup. Ha, jap. Mak masak jap. Tunggu dapur. Cok cok cok cok cok cok. Goreng apa semua apa ikan telur, telur dadar aje. Macam pizza rasa. Lepas tu masa makan tu baru tanya tiba-tiba balik apa hal tu sambil-sambil makan tak ada amat saja aje. Orang perempuan pun kena jadi macam tu. Sebab orang lelaki eh kena ingat yang bab nafkah isteri eh jangan sekali-kali kau guna modal kau nak lelaki. Saya nak lelaki. Eh, saya kena utamakan mak saya pada awak tau. Salah. Silap kalau kau cakap gitu. Oh. Kalau isteri kau tak redha, kau berhutang. Sempat salin. <laughs> Sempat salin. Oh, ada muzik latar. Dah asal. Tak sebenarnya dalam buat buat baik memang orang lelaki wajib buat baik pada mak dia. Tapi bab nafkah kena utamakan isteri dan anak dulu baru mak. Oh. Dah selesai anak-anak isteri ni, isteri dan anak-anak dah selesai baru mak dalam bab nafkah lah. Berbuat baik tetap kena buat baik dengan mak. Wajib. Terus kadang-kadang kita sakit hati ada benda kita sakit hati. Jangan cakap. Senyap je. Walau apa pun lah <laughs> mak kita cakap kat kita. Sabar tu mak kita biarlah. Nak buat macam mana dah mak kita. Kenapalah mak aku tak macam mak orang lain. <laughs> Nak buat macam mana? Sabar. Sabar. Tu mak kita. Macam mana? Telan je lah. Sikit-sikit angah. Sikit-sikit angah. Aku ni bukan anak dia ke? Kita kalau petikaikan akhirnya sekadar ambil ibrah aku janganlah jadi macam tu pada anak-anak aku pula macam tu lah dan uh, bagi nafkah pada isteri dan anak-anak tapi kalau pendapatan saya tak cukup Ustaz macam mana kau patut fikir tu sebelum kau kahwin bukan dah kahwin kau fikir <laughs> ya ya betul betul itu je cara dia eh nanti tu tajuk lain lah mana dah dua tajuk dah kena ha? <laughs> syukur, panggil syukur balik ya, panggil balik. Yang ketiga, apa yang kena ada? Ikhlas. Kerja ikhlas. Bukan mengharapkan nak naik pangkat. Bekerja bukan sebab nak bonus. Ada, Alhamdulillah. You all dapat bonus berapa banyak itu? Berapa? <laughs> tak, dalam berapa bulan? Dua bulan. Dua <laughs> Alhamdulillah. Syukur. <laughs> saya ada seorang saya camah dekat MLNG ya, eh, oil and gas kan adalah satu bos tu saya buat kan eksekutif dia dia jaga dekat dekat saya tak nak lah da daerah mana saya tak nak lah negeri mana dia jaga kan Borak-borak ada saya setiap minggu kan balik ke rumah saya semua saya naik flight eh. oh dia digital dia naik flight hmm. lepas tu bila dah habis tu saya tanya lah staff dia dia tu gaji berapa sebulan 80 ribu ribu sebulan dan dia dapat bonus 6 bulan gaji. Kerja apa? Saya Oh dengan berdesak lah. Hilang perkataan lah. Dan dan yang best saya ni kan. Itu mana cukup sah. Sekarang mana cukup. Dia boleh cakap tak cukup. Betul tak saya cakap tadi? Itu sebab saya kata tadi. Alhamdulillah you all dapat. Daripada kaki tangan kerajaan yang lain tu kita umumkan insentif 500 ringgit sebulan 500 <laughs> ringgit akan dibayar sebelum bulan 12 ini sebagai tanda penghargaan jangan cakap lah tanda penghargaan marah orang apa eh, banyak lah kau punya penghargaan <laughs> yang dulu lagi lah 30 ringgit sebagai tanda ingatan apa hal 30 ringgit Politik. aku top up lagi banyak dari 30 ringgit tu cakap itu kan contoh lah contoh eh. Ustaz gak yang ajar so syukur. Iyalah tapi agak agak lah. <laughs> Kau koncing kek loyat ataupun toilet ataupun wingit kau bayangkan. Aduh. Contohlah eh. Ikhlas. Kemudian apa? Apa yang kena ada? Redha. Redha. Kita akan berjaya. Kita akan jadi hebat bila kita redha. Berlaku masalah. Saya nak cerita ada sahabat saya meninggal dunia. Sebaya dengan saya. Meninggal dunia kes bunuh. Dia dibunuh. Dia dua beradik. Hmm. Laki perempuan. Kawan baik saya pada kecil bila kena bunuh ni bawa jenazah dia ke tanah perkuburan ni dah postmortem hari yang sama malam tu tanah petang tu bawa nak ke bumi kan dia dekat tanah perkuburan mak dia boleh cakap aku ampunkan siapa yang buat anak aku ni aku maafkan dia susah nak jumpa tau orang macam tu ada orang makan masa bulan-bulan dia boleh pada ketika itu dengan tahap tu lah anak lelaki tunggal dia anak lelaki sulung dan tunggal sebab dia ada dua anak seorang lelaki seorang perempuan bayangkan tu ha, ni kisah benar lah kan, sahabat saya saya dah uh, lepas pada dia meninggal setiap tahun raya saya tak tempuh rumah dia tak boleh balik saya pergi rumah dia tu saya terbayang tak boleh tak berapa puluh tahun eh, baru saya, saya pergi balik saya jumpa lah saya cuba kuatkan hati lah. bukan senang bayangkan mak dia boleh redha mak ada anak lelaki seorang perempuan seorang kemudian ketika umur dia masih ambil engineering diploma, uh, di, diploma in engineering sorry dah masuk degree dibunuh dan kes bunuh tu pula tak sabit kesalahan sebab salah pukul dan lepas tu tak ada bukti cukup. Oh. Salah pukul. Hmm. Muhammad Aidil bin Abu Samah, sahabat saya. Betul? Eh, jadi makna kata kita kena redha. Redha ni contohlah kan. Kita redha. Contoh kita kita nak sangat dapat naik pangkat satu jawatan dekat sini. Sekali orang lain dapat. Redha tu maksudnya kita terima dan kita bekerja dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Bukannya hmm. Dah dia dapat. Macam mana? Jom minum. Minum semini minum sampai kambung minum. Sudah tak kau jom, eh? Ha, jadi dan yang kemudian yang terakhirnya adalah yang kena ada tawakal. Serahkan kepada Allah banyak-banyak. Jadi sebagai kesimpulannya, sebagai kesimpulannya, nak jadi manusia hebat, kita biarlah hebat di mata Allah. Bukannya hebat di sisi manusia ni. Hmm. Kita berharap pada manusia kita akan kecewa. Minta-minta lah bos nampak aku bila bos bagi aku pangkat naik. Kita akan kecewa jangan risau. Sebab berharap pada manusia. Ya Allah berikanlah aku pangkat ini sekiranya ini baik untuk aku. Tak dapat. Kita redha. Tak apalah. Mungkin belum rezeki aku. Nah. Yeah. Itu yang susah. Mudah-mudahan bila kita dapat lah esok, orang semua baguslah kau memang deserve lah. Tahniah, tahniah. Orang pula happy sebab bila kita dapat. Sebab kita tak pernah petikai pun orang lain dapat. Itu yang penting. Eh? Ya. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian rasa-rasanya itulah saja daripada saya. Sebab saya faham ada sesi kan nak bergambar dan sebagainya. <laughs> Gambar togak RM10, gambar rabah RM15. ni tu kita orang ni. Udah bagus ke? Sepandai-pandai pai melompat akhirnya jatuh ke tanah jiwa. Ah, Walaupun perkongsian sudah tamat mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Orang cakap cantik tolok pantainya landai. Tambat perahu tepi kuala walaupun buruk kain dipakai asalkan penuh ilmu di dada cantik dipandang rumah penghulu kayu tu terukir dari papan alang-alang menuntut ilmu sebutir pasir biarlah berubah menjadi intan kita kembangkan ilmu kita ni ya budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan kalau adalah silap dan salah ah, dikata tidak dicaci jangan Oke okay, cuy, itulah tadi ceramah atau motivasi atau dakwah dari Ustadz Syamsul Debat cuy. Saya pikir kar- kalian ini ada yang sudah bosan gitu ya, ada yang sudah bosan dan meninggalkan video ini. Tak masalah cuy, tak masalah. Saya kayak gimana, ya? saya kayak senang aja gitu ya kalau mendengarkan ceramah karena banyak hal-hal yang atau pengajaran yang belum saya pahami gitu ya. Jadi itu pentingnya pentingnya saya dalam channel ini tuh selalu mereaksi video-video dari Ustadz Syamsul Debat gitu ya. Selain saya juga bisa uh, apa namanya? Uh, mendapat hiburan, saya mendapatkan pengajaran juga gitu ya. Penting banget sih ya. Jadi sudah sesuatu, kewajiban buat saya, di channel di channel saya itu cuy ya. Sambil saya belajar, saya mendapatkan hiburan, terserahlah kalau banyak yang tengok apa tidak gitu. Itu aja sih simple gitu. Dan terima kasih ya, eh, ini durasinya panjang banget. Jadi korang kalau eh, mau tengok ini bisa di awal aja tidak jadi masalah, di pertengahan saja. Jadi nggak harus nonton full aja gitu ya, nggak harus nonton full dan apapun yang saya pertanyakan, yang saya tak paham, korang bisa bantu jawab dan korang bisa komen di bawah pengalaman korang apa yang dibahas oleh Ustadz Syamsul Debat cuy. Karena saya tengok ya dari awal sampai akhir, kebanyakan memang realita. Realita yang saya alami juga banyak banget yang Ustadz bahas dan saya pikir korang juga punya pengalaman gitu jadi korang, korang bisa komentar di bawah gitu ya pengalaman korang yang Ustadz sampaikan apakah real benar atau uh, korang belum mengalami itu gitu ya.